स्ट्रिंग को लेकर के पाइथन के अंदर फॉर लूप में हम रिपीट करवा सकते हैं स्ट्रिंग को लेकिन यही चीज अगर वाइल लूप में यूज करना हो तो जनरली आप वाइल लूप में डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते हैं तो इसी चीज को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं इसको कि ये हम कैसे कर सकते हैं ठीक है तो चलिए आइए शुरू करते हैं रिपीट कैसे करेंगे एक ऐसी वीडियो मैंने वाइल लूप की बताई थी आपको जिसमें हम एक ही स्टेटमेंट को बार-बार रिपीट कराते थे ठीक है तो ये रिपीट कैसे करेंगे आइए समझते हैं फॉर लूप के जरिए ठीक है तो यहां से पाइथन को मैं ओपन कर लेता हूं ये लिखा मैंने पाइथन ठीक है और यहां पर पाइथन को ओपन करूंगा देखिए पाइथन ओपन होने लगा है और ये पाइथन ओपन हो चुका है अब यहां से फाइल पे जाना है न्यू फाइल ले लेनी है हमें न्यू फाइल ले लिया अब हमको यहां पर क्या करना है एक स्ट्रिंग बनाते हैं ठीक है ए नाम से एक स्ट्रिंग बनाते हैं यहां पर मैं अपना ही नाम टाइप कर देता हूं सूरज तिवारी लिख देता हूं ठीक है तो ये एक स्ट्रिंग हो गई क्योंकि सेट ऑफ कैरेक्टर है तो आपको पता ही होगा कि ये स्ट्रिंग है नहीं पता तो आ, मैंने बता ही दिया ठीक है और यहाँ पे एक वेरिएबल आई नाम से बना लेते हैं और यहाँ पे लगाते हैं रेंज ठीक है तो ये रेंज लगा दिया अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि चार बार ये नाम रिपीट हो देखिए रेंज लगाएंगे तो ये देखिए यहाँ फाइव लिख दिया अब ये नाम फोर तक चलेगा जीरो से लेके फोर तक ठीक है तो यहां पे आप प्रिंट करवाएंगे क्या प्रिंट करवाएंगे ए को प्रिंट करवा देंगे तो अब देखेंगे कि ये जो नाम है ना ये रिपीट होगा अब कितने टाइम रिपीट होगा आइए देखते हैं इसको पहले सेव करता हूं R E P E A T dot P Y ठीक है इसी नाम से सेव कर लेते हैं और ये जो है ना देखिए ये देखिए ये पांच बार रिपीट हो रहा है देख रहे हैं जीरो टू फोर किया तो सॉरी जीरो टू फाइव किया यानी फाइव टाइम यहाँ पे रेंज किया तो एक माइनस कर देगा जीरो टू फोर चलेगा ठीक है ना मतलब कहने का मतलब ये है चलेगा तो फाइव ही टाइम लेकिन जीरो से लेकर फोर अब देखिए यहां पर चेंजेस देखिए यहां पर अगर मैं सेवन कर देता हूं तो ये एट टाइम चलेगा ठीक है three four five six seven ठीक है one two three four five six seven तो यहाँ पे सेवन लिखा है तो ये सेवन टाइम रिपीट करेगा ठीक है ना तो इसी तरीके से होगा अब इसी चीज को वाइल्ड लूप से बनाना है तो कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं तो देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ इस तरीके से प्रोग्राम लिख देंगे तो ये चल जाएगा तो ये नहीं चलेगा कारण क्या है जो लेस देन इक्वल टू होता है ना ये जो साइन है जो मैंने लगाया है वहां पे जो लेस देन इक्वल टू है ये स्ट्रिंग को सपोर्ट नहीं करता है ठीक है स्ट्रिंग को सपोर्ट नहीं करता है जिसके वजह से जो है ये एरर आएगी वो स्ट्रिंग को इस तरीके से सपोर्ट नहीं करता है तो आप जब इसको चलाएंगे ना तो एरर आएगी तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये एक एरर मैसेज आपको आएगा great less than equal to not supported between instance of STR STR का मतलब होता है एंड इंट एसटीआर और इंट का मतलब होता है स्ट्रिंग और इंटीजर ठीक है ना तो इसमें सपोर्ट नहीं करता है ये ठीक है तो आपको करना क्या होगा यहाँ पर कोई नंबर आप लिख सकते हैं कोई नंबर ले सकते हैं ठीक है या कुछ और ले सकते हैं ठीक है जो कि रिपीट आपको कराना हो कोई और चीज नंबर लेके रिपीट करा सकते हैं ठीक है जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ लाइक सपोज कीजिए सबसे पहले तो ऊपर ए में रख लेता हूँ लाइक यहाँ पे देखिए यहाँ पे वन रख लिया ठीक है अब अब ये जो है प्रिंट करवाएंगे ना तो ये प्रिंट हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए इसको मैं चलाता हूँ और देखिए रिजल्ट आपके सामने होगा और ये देख सकते हैं one two three four five तो ये नंबर को कंटेन करेगा लेगा सही चलाएगा लूप चलेगा हमारा अब यहाँ देखिए चेंजेस भी करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा ठीक है यहाँ पे चेंजेस करता हूँ यहाँ पे अगर सेवन कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए केवल लेस देन करूँ मैं लेस देन तो ध्यान दीजिएगा लेस देन करेंगे तो सिक्स तक ये प्रिंट करेगा one two three four five six ठीक है और ये देखिए ये यहाँ पे सिक्स तक प्रिंट भी कर रहा है अगर आप चाहते हैं इसमें मल्टीप्लाई करना टू का तो आप टू का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक तरह से टेबल ये हो जाएगी ठीक है तो ये देखिए ये देख रहे हैं टू का टेबल एक तरह से प्रिंट कर रहा है समझ रहे बात तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी